गाइस वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना वीडियो इतना प्यारा है इतना प्यारा प्यारा सीन है कि आप देखते से ही रह जाओगे ठीक है ना इसमें बढ़िया से तलवार घुमाई गई है भाले घुमाए गए हैं कुछ एक्टिंग की गई है और एक जगह तो ऐसी आ गई थी कि जितने भी लोग थे देखने वाले सब सब की आंखों में आंसू आ गए थे कुछ ऐसा सीन हो गया था बता नहीं सकते आपको लफ्ज़ों में ना कैमरा आपको बता पाएगा पर जहाँ पे वो थे वो चीज़ें बिल्कुल भी समझते और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ संजीव गायकवाड़ जी जिन्होंने इतना बढ़िया सा प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पे इतने शांति से आयोजित किया आसान नहीं होता है गाई इतनी बड़ी रैली को इतना शांत से और इतना बढ़िया से करना मेंटेन तो एंड सब वीडियो को स्किप नहीं करना है अभी वीडियो देखो कहीं पे भी स्किप मत करो हर जगह एकदम प्यारा सा हल्का सा अलग सा मोमेंटम है विश्वासाच्या गुरमीत राजांचं स्वागत करताना त्याच्या नराधमी हास्यानं धरती कापू लागली <laughs> पण हा मराठ्यांचा पोशिंदा सर्वस्व एकवटून त्या नराधमाच्या नजरेत नजर बांधून होता आलिंगन देण्याच्या पाहण्यानं कवी घेतलेल्या शोभाच्या पाठीवर त्यानं कट्यारीनं वार केला शोभाच्या अंगावरच्या चिलखतीमुळे तो वार निसट आणि प्रतिहल्ला करण्यापूर्वीच मराठ्यांच्या नरसिंहानं आपल्याकडची वाघ नख त्या राक्षसाच्या पोटात घुसवून त्याचा कोथळा बाहेर काढला असं म्हणत तो विशाल देह या पवित्र भूमीवर कोसळला हे पाहताच त्याचा सहकारी सय्यद बंडानं राजांवर प्रतिहल्ला करण्यापूर्वीच शिवा महानेनं त्यास अस्मान दाखवलं स्वारीचा स्वावली एक स्वराज्याचा सुमेरा साताराचा सुपुत्र महाराजांचा उजवा नरवीर तानाजी माणूस जय भवानी जय शिवाजी छत्रपतींचा आदेश आहे अफजल खानाच्या सैन्याला चिरडा अफजल खान फार होणारच पण त्याची सैन्या अफाट आहे आपण हजार तर एक लाख आहे पण स्वराज्यापेक्षा काहीच मोठे नाही आणि महाराजांपेक्षा आपलं प्राण महाग नाही तेव्हा सिंहाच्या ताकदीवर शत्रूवर तुटून पडा त्यांना ही करू दे महाराजांची ताकद काय ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विषय असो हर हर महादेवच्या गजराने आसमंत भरून गेले आणि महाराजांनी खानाचा वध केला तेव्हा आपल्या हजारांच्या फौजेने तानाजी एकाच सैन्यावर तुटून पडला आणि त्याने त्यांना सर्व की पळ करू सोडली असा होता तानाजी लहानपणचा छत्रपती शिवरायांचा सवांग वडिलांच्या मृत्यूपश्चात तो शेलार बाबांच्या गावी उंबरट येथे स्थायिक झाला आणि स्वराज्याचा सेनापती इथे एका बाजूला तानाजीच्या मुलाचं लग्न ठरलं होतं तारीख वेळ पक्की ठरली तानाजी रायगडच्या लग्नाचं निमंत्रण घेऊन राजांच्या दरबार निघाला छत्रपती मात्र अस्वस्थ होते här inte sig sådär. तयारी सुरू आहे उदयभानाला त्यांना शिकवायच हवा पण त्याच्या मुलाच्या रायगाच्या लग्नाचं निमंत्रण होत येतो आनंदाची गोष्ट पण मास्टर त्याच्यापासून दोन तयारी लपायला नाही तर तो एक गोष्ट करता येईल बाजार जी बर्थडेची त्यावेळी तुमकाच थांबवा तानाजीच्या स्वागताला तयार राहा जा बाळासाहेब त्याच्यापासून ही गोष्ट जपायलाच जगदंब जगदंब तानाजी लग्नाचे निमंत्रण घेऊन येतो महाराज अगडेंची गारपीट होते तो मासागावच्या पाया पडतो बोलता लग्नाची तयारी कुठवर आली आता जवळजवळ म्हणायचे आणि काय पण माझा आहे तुम्ही यांना ना झाले चार दिवस आपल्याकडे मुक्कामकडे यायचं आहे बघा जरूर महाराज एक बोलू बोल तुमच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे छाप दाट दिसून राहिले बघा अरे कुठे का जरा प्रवास थकवून महाराज तुम्हाला नीट खोटं पण बोलता येत नाही बघा माहीत आहे खरंच बरं बरं नसल सांगायचं तर राहू द्या कळलं मला आपसुकच आज सेनापती आहे मात्र जुना बाल मित्र आहे तुमचा मी कळलं का येतो मी सांभाळून महाराज सुभेदार गेले बहिणीची तयारी सुरू करायची का बालाजीला वेळ सोडवली की लागलीच कोंबड्याच्या स्वारीची तयारी करा कोण सगळं बैमानाचा पुढे येतो चेहऱ्यावरचा कपडा बाजूला सांगतो महाराज पाहतात तर समोर काय मावळ्याच्या देशात तानाजी उभा असतो महाराज चपापतात तानाजी महाराजांना प्रश्न विचारतात महाराज माफी असावे एवढी मोठी मोहीम माझ्यापासून दाखवायची कारण तानाजी अरे रायबाचं लग्न आहे अशा परिस्थितीत नाही राजा मी जिवंत असताना तुम्ही एखादी जोखीम घ्यायची म्हणजे मासाहेब मला तुमचा दुसरा मुलगा मानता ना मग स्वराज्याला खरी गरज महाराजांची हा तुमचा मुलगा तानाजी जीवन असेपर्यंत महाराजांवर जोखीम पुसरायची गरजच नाही तुम्ही फक्त आदेश करा तानाजी आता नाही म्हटलं तर खरंच एका फटक्यात एक गर्दन छान तुमच्या पायावर त्याचा अभिषेक करेल अरे पण रायबाचं लग्न मासाहेब महाराज आधी लगीन कोंडाण्याचं जगदंब जगदंब दिवस ठरला रात्र ठरला ताराजी आपल्या सैन्याविषयी सैन्य पण स्वारी केली 아니 말하나? गाइस कुछ यही लम्हा था जहां हमें सबको रोना आ गया था